moi importante que a clientela, que os clientes de Movistar sexan conscientes que é moi importante pedir atención en galego, eso garantiza os postos de traballo aquí, na nosa terra. Así, así, ningún paso atrás. O ERE eh, eh, que plantea este, a empresa que traballa para Movistar, eh, representa un ERE para cinco plataformas no Estado español, onde o 55%, o 58% do ERE é afectado na plataforma da Coruña, do 355 despedidos eh, serían 205 na Coruña, plantexan os motivos eh, que din por causas organizativas eh, de, al, a que non hai traballo, cousa que é mentira totalmente, o que fai Movistar eh, desviar as chamadas para outras eh, empresas. Eh, son 205 postos, son 205 familias onde hoxe por hoxe é eh, o único soldo que entra en moitas das casas, porque isto xa é un traballo principal en moitos dos fogares da, da Coruña, e eh, vai ser un golpe moi forte para, para a nosa cidade.